muertos. ¿eh? això i que han creat alguna mesura. per exigir els que ens deuen i el que ens ha cobrat. perquè precisament si estem on estem ara és per culpa d'ells. Bueno, eh, ah, el que ha que fer és ara lluitar també amb l'opinió pública, no estar en un moment dels drets nuestras políticas de modernización y de urbanismo, eh, pronto tendréis todos que ir un poquito más lejos y esta ciudad resplandecerá de brillo con todos los hoteles para los turistas. ¡No os quejéis! ¡No os quejéis! ¡Que Pilar Raúl os llamará terroristas! de, ninguno ocupa, que según la vanguardia comen carne humana, lo sabemos. Y ahora, para que veáis que realmente sentimos todos vuestros problemas, vamos a haceros una pequeña demostración de nuestras últimas intenciones eh, respecto a la vivienda y como realmente teníamos voluntad de, escucharos. Eh, Trujillo, por favor. ¡Ay, amiga mía! ¡Que ¡Que pide desahucio de América! para que veáis que realmente no estábamos dispuestos ¡Oh! a escucharos por eso nos hemos ido de la cumbre. Aquí tenemos unos maravillosos tapones de algodón que en la próxima cumbre que haremos el mes que viene nos servirá perfectamente para pasar de vosotros y no escuchar vuestras protestas. ¡Oh! con jardín y con piscina, con jardín y con piscina. Ahora que vamos de prisa, ahora que vamos de prisa, vamos a contar verdades, vamos a contar verdades, vamos a contar verdades. Nunca tendrás una casa, nunca tendrás una reivindicació que està contemplada, com tots sabem, a l'article 47 de la Constitució espanyola. I què diu la Constitució espanyola? Diu que tots els ciutadans tindran dret a l'accés i a un habitatge digne i que les administracions públiques procuraran que no hi hagi especulació. Que no enganyin tant. que s'han inventat per tal de suspendre aquesta cimera de ministres de la Unió Europea. Tenir aquesta cimera i veure com el 30 de setembre 15.000 persones es van manifestar pels carrers de Barcelona exigint un dret que no una mercaderia com és un habitatge digne. Es feia... poco. Hem fet una urna. És la urna que pretén recollir totes les indignacions o expressar eh, el nostre descontent amb eh, aquesta classe política que ens gira l'esquena. Llavors, eh, tots els que es vulguin passar per aquí i exposar la seva indignació, el seu problema, la seva realitat, doncs els invitem a fer-ho. És una urna que en tots els actes on anem la portarem amb nosaltres i anirem recollint la realitat d'aquest país. És l'urna que volen silenciar. És l'urna de les veus que no volen deixar alçar-se. I nosaltres hem de dir una i altra vegada que no ho permetrem, que ja està bé, que és una estafa i que exigim i demanem el que es faci efectiu el nostre dret a l'habitatge. Hi ha reformes estructurals, res de parxes, res de PPOs, accés a l'habitatge Yeah. roti, roti, roti, roti, non brillo chi non roti, roti, roti, roti, non brillo chi non roti, roti, roti, roti, non Avui, teòricament, també tenim dels ministres d'habitatge, com han dit el bon ministre d'habitatge. Però bueno, el cas és que, òbviament, quan tornin, bueno, que en vinguin de veritat, també els farem la rebuda. O no? I moltíssimes gràcies a tots per vindre. web de la Asamblea Popular para un habitatge digne. Ja i seguir creixent i quan més mes, més més eh, Silenci, sisplau! És important perquè és la, la web.